Goeiedag en baie welkom by Morletta Kerk se Kersangdiens 2022. Die gebed van my hart is dat jy wat ingeskakel is, 'n lewensveranderende ervaring sal hê in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons praat met hom en wy hierdie erediens aan hom. Here, U is God. U is koning van die heelal. U is liefde en u het u liefde vir ons kom wys in die persoon van Jesus Christus wat op hierdie aarde tussen ons kom leef het. U het alles gegee, u hart. Jesus het alles gegee, sy lewe. En Here sal U vir ons net vanmôre motiveer dat ons opnuut in hierdie wêreld sal gaan en alles wat ons is en het sal teruggee vir u. Ons wil sommer nou begin, Here, deur iets van onsself te gee as ons 'n offergawe gee. Deur iets van onsself te gee as ons saam sing. Deur iets van onsself te gee as ons saam bid. Hier is ons, Here. Sal U ons seën. Amen. Op die skerm is al die inligting wat jy kan kry om 'n bydrae te maak deur so te begin om alles terug te gee vir God vir wat hy vir ons kom gee het. Ons het hier in ons gemeente die afgelope paar Sondae oor die boek Efesiërs gepraat En ons Kerssangdiens het ons gebou rondom Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Baie interessant dat hier twee temas is in hierdie verse. Die eerste een is dat hier nege uitsprake is oor wat Christus vir ons kom doen het. Hierdie nege uitsprake is letterlik soos deure wat vir ons oopgaan na alles wat God deur Christus vir ons kom doen het. Die tweede tema hier is 'n oproep om God te prys en dit vind drie keer plaas in hierdie verse. Aan die begin en in die middel en aan die einde. Die eerste een is in vers 3 waar daar staan: "Prys God die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend want hy is wonderlik goed vir ons. Die tweede een is daar in die middel in vers 6. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. En aan die einde van al hierdie nege deur Christus uitsprake is daar weer 'n oproep om God te prys. Vers 14 sê: "Daarvoor moet ons God se grootheid prys." En dus wat ons nou gaan doen. Die eerste 3 deur Christus uitsprake hier in Efesiërs 1 maak vir ons die deur oop na 'n goddelike identiteit. Efesiërs 1 vers 3. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemels vere is. Efesiërs 1 vers 4. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Efesiërs 1 vers 5. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. As God aan jou dink, sien hy 'n unieke, nie herhaalbare, onvervangbare replika van homself. Miskien dink jy dis nie heeltemal hoe ek voel of oor myself dink nie, nê? Nee. Ja, natuurlik voel ons nie so nie, want sonde het in hierdie wêreld ingekom en alles kom vernietig in my en jou. Maar sonde kon nie in God se kop en God se hart bykom nie. Daar het niks verander nie. En Jesus het daardie mooiste prentjie van jou wat in God se kop was nog voordat die wêreld gemaak is, net weer vir jou kom wys en kom sê, hy wil jou terugherstel in hierdie identiteit in. Dis wie jy is, God se kind en alles wat in hom is is joune. Daarmee wil hy jou seën. En jy kan hier uitstap en kies om dit alles te vergeet en gewoon net weer te kyk in die skewe spieëls van 'n wêreld wat 'n skewe beeld van jouself gee. Of jy kan kies om na vandag hier uit te stap en in die enigste spieël van die waarheid te kyk, die Jesus spieël van God se liefde en daai identiteit aanvaar en daarin lewe. Die volgende twee deur Christus uitsprake maak vir ons 'n deur oop na die genade van 'n verlosser in 'n krib. Efesiërs 1 vers 6. Daarom prys ons God se grootheid deur sy seun wat hy liefhet, het hy genade aan ons gegee. Vers 7 en deur sy geliefde seun is ons verlos deurdat hy sy bloed vir ons gestort het ons oortredings is vergewe omdat god die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het wat het dit god gekos om ons uit die mag van die sonde terug te kry by hom Hy het Jesus sy perfekte hemelse goddelike bestaan laat opgee om as 'n mens gebore te word binne-in die gebrokenheid en die pyn van hierdie wêreld. Jesus het God se liefde vir my en jou in die liggaam van 'n volmaakte mens kom wys. Die loon wat die sonde bring is die dood sê Romeine 3. Dis wat ons sonder God sou kry, dood, pyn, hel, smart, elende, moeilikheid. Maar Jesus het al ons pyn en hel op hom geneem en met sy bloed daarvoor betaal. Het ons dit verdien? Nee. Dis genade. Genade in oorvloed. Onbeskryflik groot. Het jy mooi gehoor hoe hy dit beskryf daar in vers 8? Uit die rykdom van sy genade in oorvloed. Gelaaide woorde, die woord rykdom en die woord oorvloed. Dis of hier nie genoeg woorde is om die omvang en grootheid van God se genade te beskryf nie. En ek kan dit vir jou verduidelik met die voorbeeld van die die oseane van die wêreld. Kom ons sê dis God se genade. En jou sonde wat groot is in jou eie oë en wegwerplik is voor God is in vergelyking met die genade van die grootheid van die oseaan soos 'n klein sandemmertjie wat in daai oseaan verdwyn en nooit weer gesien word nie. Genade is onophoudelik groot vir my en jou. Die volgende twee deur Christus uitsprake maak vir ons die deur oop na Jesus as koning oor alles. Daar in Efesiërs 1 vers 8, 9 en 10 lees ons God wat al die wysheid ten insig het, het sy geheime aan ons bekend gemaak. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig en hierdie hoof is Christus. En dan in vers 11 staan daar: Deur wat Christus gedoen het, het ons ook deel van God se eie erfdeel geword. Ons was vooraf daartoe bestem. Nadat Jesus gesterf en opgestaan het, is sy ereplek aan die regterkant van die troon van die Vader en sy status is die van koningskap oor alles in die ganse skepping. Hierdie is God se droomplan. Alles in die hemel en die aarde onder een hoof. Jesus Christus. En as ons sy kinders is, staan ons name in sy testament. Als wat syne is, is joune. Ons is erfgename nou reeds. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is ons sinne. Nie eendag nie, nou al. En Christus het dit vir ons bewerk, want ons is een met hom. In Efesiërs 2 vers 6 staan dit so mooi: In Christus Jesus het hy, dit is God die Vader, ons saam met hom, dit is Jesus opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Christus se plek het ons klaar geerf. Sy ereplek as koning is reeds ons plek. Hy het hemel aarde toe gebring sodat ons hemel op aarde kan wees vir 'n verlore wêreld. In Kolossense 3 sê Paulus dit so mooi: Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle sterf streewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in voorlaaste deur Christus uitspraak hier in Efesiërs 1 maak vir ons die deur oop na die verlossing vir almal die hele wêreld. Na die uitstorting van die Heilige Gees het die apostels nog gedink dat die goeie nuus oor Jesus net vir die Jode was. Kort daarna gee die Here vir Petrus 'n visioen waarin hy vir hom duidelik sê dat die evangelie ook vir die nie-Jode was en hy stuur hom na Kornelius toe, 'n amptenaar van die Romeinse keiser, en Petrus lei hierdie man en sy huis tot geloof. Paulus, wat Christene met mag en mening doodgemaak het, ontmoet Jesus op pad na Damaskus toe en hy kom tot bekering en hy wys sy hele lewe daaraan om die goeie nuus van Jesus vir die hele destydse heidense Grieks-Romeinse wêreld te bring. En dis hoekom Paulus hier in Efesiërs 1 vers 13 die volgende vir hierdie gemeente sê: Deur wat Christus gedoen het, het ook julle die waarheid gehoor met die bedoeling julle wat nie Jode is nie die goeie nuus die evangelie waardeur julle verlos word dis vir almal vir die Efesiërs maar ook vir my en vir jou ek weet nie wie jy is nie miskien het jy ook gedink dat die evangelie net vir sommiges is dat jy nie ingesluit is nie baie mense het al vir my gesê My lewe is so sleg dat die Here nie eens aan my kyk nie. Hoe kan hy my ooit lief hê? Dis juis vir wie Jesus gekom het. Hy het vir alle mense van alle tye se alle sonde aan die kruis betaal, ook vir joune. Maar om dit te weet beteken niks nie, want die duiwels weet dit ook. Jy sien, dit is tot jou beskikking, maar jy moet dit vat. Die prentjie van God in sy kop van jou op hierdie oomblik is daai unieke, spesiale replika van hom prentjie. Hoekom sal jy kies om langer as vandag die leen prentjie wat die wêreld vir jou voorhou oor wie jy is en hoe sleg jy is te glo? Glo hom wat die ware prentjie van jou in sy kop het aanvaar dit. Kies. Kies wie hy jou bedoel het om te wees. Hy is hier. Hy nooi jou net soos jy is. vandag vir die eerste keer besef het dat hierdie genade ook vir jou is en jy kies om dit te vat, kan jy die volgende gebed saam met my bid. Daar waar jy alleen sit voor jou skerm, bid dit sommer hardop saam met my en vat die genade wat God vir jou wil kom gee op hierdie manier. Here, ek het vandag besef dat deur Christus u genade ook genoeg is vir my. Ek besef dat u aan die kruis vir al my sonde betaal het, Here Jesus. Ek vat dit vandag. Ek nooi u in my lewe in. Ek vra dat u deur die Gees binne in my kom woon. Dat u my vergewe en skoon was en nuut maak. Dankie dat U my wil seën met al die seëninge wat daar in die hemel en op die aarde is. Ek vat dit vir myself vandag. En ek weet nou U is in my. Ek is vergewe. Ek is U kind. U Here Jesus het nou hemel op aarde hier binne in my hart kom plant dat ek hemel op aarde kan bring vir mense rondom my. Sal U my help daarmee deur die Gees? Dankie vir u genade. Dankie vir u redding. Dankie vir u liefde. Amen. Die 9de en laaste deur Christus uitspraak maak vir ons die deur oop na die stroom van die Heilige Gees. In Efesiërs 1 vers 13 en 14 lees ons: "Op grond van wat Christus gedoen het, is julle toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het." Die Heilige Gees is God se pose toe wat ons volle erfenis waarborg totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Jesus is nie meer in sy fisiese mense lyf hier op aarde nie. Maar hy het sy gees gestuur om alles wat in die Vader se hart is, wat die Vader in Jesus se hart gedeponeer het, in ons harte 'n werklikheid te kom maak. Die Heilige Gees is God in ons, God met ons, God om ons. Hy het ons tot God se eiendom gemerk sê hierdie gedeelte. Hy is die deposito wat ons volle erfenis vir ons waarborg. Paulus skryf in Romeine 8 die volgende oor die Heilige Gees en ons. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei is kinders van God. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Besef jy as dit nie vir die Heilige Gees was nie, was ons nie saam vandag nie. In Johannes 7 sê Jesus, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want mense wat tot in geloof tot hom sou kom, sou die Gees ontvang. Die Here het vir ons hier in Norletta Kerk die belofte in die opdrag van Esegiel 47 kom gee. Hy het gesê hierdie kerk en gemeente moet die plek wees waar die stroom van die Gees lewe bring. En hy het die opdrag gegee dat ons na aanleiding van Esegiel 47 die stroom dieper en wyer moet laat vloei. Die stroom van die Gees het hier gevloei vandag. Maar dit moet deur my en jou dieper en wyer vloei. Ander kan die heining van hierdie kampus en buite die mure van jou huis gaan wys en vertel vir mense hoe God se prentjie van hulle in sy hart lyk en wys vir hulle hoe om daar te kom. Help hulle dat Jesus hemel op aarde in hulle harte kan kom plant. Die boodskap van Kersfees is die oop deur waardeur jy mense in 'n hemel op aarde lewe kan innooi. nature sing, and heaven and nature sing. still Baie dankie dat jy hierdie saam met ons beleef het vandag. Ek wil jou wegstuur met die seën van die Here. Onthou, in een van hierdie uitsprake het God vir ons gesê dat deur Christus hy ons wil seën met al die seënings wat daar in die hemel en op die aarde is. Ontvang hierdie seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, dit is die daarwees van die Heilige Gees by jou. Dit is by jou totdat hy weer kom. Amen.